Este evento maravilhoso. O show não pode parar e dando sequência à nossa programação, a virada musical xamânica tem orgulho de trazer ao palco, ao palco mais desejado, ao palco mais esperado, um palco que só está passando, pessoas trazendo uma sonoridade maravilhosa. E agora, a partir de agora, com vocês, Paulo Sérgio Oliveira! Boa noite, gente. Alô, Sandra, eu achei. Pode trazer o tambor, quem tá toca tambor aí com a gente, que a gente vai fazer uma batucada. vamos rezar junto, nós vamos fazer um monte de coisa aqui. tremer Saquei o milagroso insight do agradecer Então, vamos lá então, poderoso flash Desses que remexem nos tremer Saquei o milagroso insight tu agradecer Pensava eu

Jesus' name. sabe da tribo das cores. Rafael, Thiago. Minha parceria de constelação. Cantando uma música hoje. Trazendo a força feminina. É o feminino que vai curar a humanidade, gente. A minha amiga Nara Anne. Meu convidado, parceiro de mãe dos programas.